Kua arawei a John rawa ko Tangaroa. Kia ora ana Tangaroa. Kia ora ana. I runga i te maunga, i nga po. Kia mometai rawa. Ka tuatua, ka tuatua a John. Kua kai manga koe? Kare. Nō reira, kua haere rawa kai māna. Seki!